後半戦ゴーゴーゴー Very good, very, very good, good Thank you. バギートライギリギリギリギリ勝負するオリンワンギリギリオリンワンギリギリ Yeah. Hey, Shoulder, yeah. yeah. Straight, you. straight. Very good, madam. Thank you, Shoulder. happy. 取れた、うんうん、フォローピッチングギリギリギリギリああショート take the pin as queen. Pang, pagkasyangan.